Takže zdraví, ja Edo Lučak som sa dnes pri ďalšom páči z Reborn Dispecics in Educational Learning a tentokrát tu máme mod s názvom Baldi's Fun Carnival Festival alebo Baldiho zábavný karneval. Takže toto je mod od developera menom Orani od 2010 a, a tomto mode ide vlastne o to, že Baldi si postavil karneval a um, musíme ísť pozrieť, že ako to tam vyzerá. Ale predtým, než sa vrhneme na tento mód, by som ťa chcel poprosiť, aby si dal odber, lebo mojim snom je dať tisíc odberateľov na tomto kanáli a práve tvoj odber mi veľmi pomôže a keď to urobíš, tak uh, budeš dostávať notifikácie na všetky moje videá, na všetky moje streamy, ktoré dúfam, že už budú a, um, a všetko ohľadom môjho YouTube kanála. Čiže máme tu malý príbeh, ktorý je na stránke, ale tu nejako není, ale pamätám si, že <laughs> tam bolo niečo napísané, že Baldy si postavil karneval a ťa tam pozval, ale tvoj kamoš o, sa si zabudol notebooky a ty musíš ísť práve do Baldyho karnevalu, aby si ich získal. Tak sa poďme pozrieť na to. Oh, hi. To vyzerá. Welcome to my schoolhouse. Ahoj Baldy, to čo máš na sebe? Nejaký sveter alebo... OK, takže po zemi máme konfety, aj vonku Obloha je žltá z nejakého A škola je fialová, teda karneval, pardon. A to... Výsoda hneď? Čo? Now it's time for everybody's favorite subject, math. Answer the three questions. Good no. one. Problem. Good one. third one. Looking bad. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Just click on it with the left mouse button to pick it up. Then, oh, when you find something you can use it on, right-click on the object with... Problem 1. I can't No! Wrong. Zlé odpovede na karnevaly. Na karnevale. Máme ďalšiu. Let's play. Ready, go! One. Two. Oh, that Je Mario v tomto mode. Z... Dobre, že mám tu mapku lebo tam mi ukazuje postavy first prize no poď kamoš môj ja som ťa odstrelil bisodou lebo I have lost you. Lebo Prečo počujem pudlu z FNFK, z toho Baudit modu. Juni tohle bojí. <laughs> Yellow door lock si zoberiem. prize, vážne. Vážne? <laughs> okay, także to bude to straszne. Welcome to Baldi's. Oh, fun! I annual festival. Welcome to my Nie Now, po Now it's time for everybody's favorite subject, math. Answer the three... to si nevšímajte. No už. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Ďakujem, Bonnie. Now it's time for everybody's favorite subject, math. Great job. That's right. I can't believe it. You're incredible. Great job. That's right! You did great! Come oh, here and get your prize! Let's makes oh, me go! When you find something you can use it on... Problem one. Hey, I can't believe it! Uh-huh, you got... They touch... zlé odpady na karnevali máme dve bisody. Takže to je moja obrana proti Baldíkovi. mi, ak všetko je duhové. Vidím, že developer sa poriadne vyhral s, s textúrami Hello there. Oh. No. Right. Nie rob. Nic. Nic. Złe. Chodźcie są o jedną z Prečo počujem hudbu z FNFK? Prečo? sa mi páči tá mapa, aspoň. Ahoj, Baldman. Musím povedať, že táto škola sa mi veľmi ľúbi moc. Let's play. Ready, go! One, two, three. Ah. panikár samo je to len hra z a to je inak outside tam nejdeme zatiaľ Prejdeme. wow to je tá baudyho postava teda socha z toho jedného modu, ktorý si neviem zapamätať názov, i asi viete. Aqui to um monte. Principal. No drinking drinks in the hall. Halt tak! Mám one. Rožky. Bože, som sa zláchol tej sochy. 50 cents for you. You should know. play with no one. Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep, sweep, sweep! ani ne marači i to je to. Ok, tak toto je veľmi ťažké. Oh, aj. Nie, že veľmi ťažké, ale náročné na hranie, tak by som to povedal. Now it's time for everybody's fair. You're doing fantastic. Great job. That's right. Problem three. Great job. That's right. Surprise! Okay. A shiny quarter! Just click on it with the left mouse button to pick it up. Problem one. Seven. My good one. Problem two. Great job! Čo to mám inak za kurzor? To není dúhový kurzor. Je to nejaký glitchnutý kurzor. No, mi tá farba na stenách. <laughs> meter som si až teraz všimol. Možno sa nám zdá, že je to trošku prehodené a máte pravdu, je to prehodené, lebo ja mám um, um, monitor, ktorý je 4 kutrom a nie um, ehm, 16 ku 9, čiže 3 35. Čiže niektoré niektoré tie elementy z toho D poprihazované. Kde boli? Principal. Place, face, je tu tiež. Tam je ďalší notebook. Že nejde... A okej. Okay. Som sa zákol, že... Give me something great. Thanks for the oh, generous oh, donation. Už som sa že wow, Valdik ide z eh, opačnej strany. To by nebolo veľmi, veľmi, veľmi dobré. Idem tak, ale to je ako vždy. Zoberiem si ďalšiu písolu. Tieto stromy sa mi páčia. Akože looks like it's sweeping time. Ako tie stromy sú z Baldi's Basics Plus, ak sa nemýlim. Gotta sweep, A... sweep, sweep! Páči sa mi, že ten developer si dal na mapke, dal si Dúfam, že na mapke budem vidieť, že to Baldi. OK, som sa pozeral na mapku. A tak viem, že kde je Bolland Man. Táto škola mi niečo pripomína, lebo už som hral de, uh, eh, mod, ktorý mal podobnú školu, akože mapu školy, ale nie som si istý, že ako sa volal. Myslím, že to bol tiež od, od Orania. Myslím, že on použil tú istú školu aj na tento mod. Čiže ideme naspäť, alebo čo? Asi hej? Ježiši, place face. Som sa ho zlákol, ty Sú tu dve kafaterky, ako keby. Čo není narúrovať baldíka tým, že budem otvárať dvere. Je tam ďalšia epizoda. To by som si ja možno zobral, že riskujem, že dostanem detention. Skade je, skade ide. Založený po 10 uličky tmavej. Jej! No jasné. Ty bazmek. Ja som sa tak zlákal, kamo. Ja som nevedel, že tam je východ. Nejaký vchod. Ty kokos. No. Takže ideme zistiť, že čo je ďalšie nového v Baldiho karnevalovej škole, ako keby. Principál, nerobím nič zlého, čiže mi nemôžeš dať Čiže všetko Toto je tu nové, táto ulička tu. To je väčšinou. Baldi je za no? Gotta sweep, sweep, sweep! Idem. Teraz tady to. Tam bol český bar. Tu je ďalšia kafaterka. Tu musím ísť takto. a tu som nás veď v škole. Tak to je easy. Skrátka. Do, do školy, kamo. Ale že by v School Faculty Romke bola, bol východ, lebo Baldy vyšiel stade to. I don't know time yet. Ready, go! Two, you it up! One, two, three, four! Wow! Let's play! Let's play again! Zbavili, zbavili jsme se playtime Maria. Bavili za PlayStation, čo je super. Um, um, what the fuck is this? ちょっといえ Let's play! One, two, three, four. Let's play! again! I I have lost you. I will buy that. I hug people for all eternity. Okay. Ďakujem, pospravím za pušnutie, ale už naozaj stačí. Last name is Gotta sweep, sweep, sweep! I wanna play with someone! have lost you. I don't like that. Oh. No. Ja z tej strony, że... Hello there. I have lost you. I don't like that. Hello there. Surprise, je tu. Playtime. Ale gdzie Boldman? Oh. Pesada. Blow. Blow you like someone. O, fajnie, możesz ma nechať tak susinka? Ďakujem. Gravnem si ze Stibar. Určite sa mi zíde. Toto je poradný mekáč, ty kokos. Alebo nie? A jo. Zmazal tam ten názov tej I see you, gentlemen. I see you, gentlemen. I hug people for all eternity. Baldi. Baldi. Ja, nejaké okno. Moses. I have lost you. I don't like that. Tu je nejaké okno, tam je ďalšia trieda. Ďalšia miestnosť. Oh. No. Ja idem sem. face. Zaujímavé, že je, že Placeface sa nezobrazuje na mapke. To som si až teraz uvedomil, že PlaySpace sa nevidím na mapke. Dobre. Toto kolo je prekvapivo dosť dlhé na to, že... Ježiši Kriste! Som... Musím bežať. Aby som ho odpálil. Tak. Baldi, nestraž ma takto, prosím ťa, hej. E, tu je niečo. Oh, tu je nejaká záhrada, ty kokos čum. Zahrada plná húštenín nejaká. A ja idem asi naspäť. Lebo... I see you, gentlemen. I see you. you yeah. like someone. Teraz ma bude Fast Paris pušovať do nekonečna. Super, to som potreboval. <laughs> Nice. Dawaj, Aspon. Mam pokoj od oliwo. Nie, że mi zoberę bisodu, Bully. Nie, że mi zoberę bisodu. Give me something great. Dobra, kurwa. Sleep, sleep! Gotta sleep, sleep, sleep! Gotta sleep, sleep, sleep, sleep! No. I have lost you. I don't like that. Okej. Okay. Nie poczułem Bałdyka. Czy Bałdyk musi być... Nigdy niedohlednie. Czy jedziemy tady auto? Tak. A teraz idziemy sem znowu. Uh, sweep, sweep, sweep! Bro, that sweep beats us as a second. Gotta sweep, sweep, sweep! Ar sy'n gaffdech ma bwzi. Posi ti'n am am cwl. Give me something. Gotta sweep, sweep, sweep! sleep. Tam je ďalší východ. OK. Tam sú zaseknutí. To je ďalší východ. Um, body je určite blízko. Um, Body, body. Ježiši, zase, zase ma strašíš, body. Ah! Dobre. Potlačil som ho ku Goda Slipovi. Našťastie. Našťastie. Som ho trafil. Neviem ako, ale Trafil som ho nejakým zázrakom. A už po mne ide, lebo sa odsekol od výsody. A zase počujem... Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! Let's play! Let's play! Sweep, sweep, sweep! Wow! No, it's just a Welcome to Baldi's Fun Carnival Festival! We're gonna have a blast! There's a Totoboro, Baldi's Fun Carnival Festival, and developer Menom. Oranio 2010. Takže, absolútne som nečakal, že to bude takéto, ako to je. A čo sa týka textúr, to je úplne fantastické. Mm, páči sa mi, ako zvolil developer tie farbné kombinácie, všetko zo sebou vladí a všetko také veselé, hej. čo sa týka zmena zvukov, to je tiež v pohode. všimol som si, že si dal developer veľmi záležať na tom, aby to bolo super, aby to bolo originálne a aby to bolo dobre. Takže ak si tento, tomuto modu dávam 5 viežičiek z 5. Takže ak si tento mod budete si zahrať vy, link na tento mod nájdete v popisku videa. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment a ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka.